我ながら上出来足跡なんだ反逆者たち矢のようにあなたを狙う足が冷たい抜き足滑るわゆっくりとなんだ見ない足跡だな 分かってるんだ茂みに隠れているのかあれは何だ誰か隠れているのかそこにいるのは簡単ね悪い早く動くのよ見失うなんてバカバカ 分こっちかなお願いだからこの道にいてへ向かってくれできるわよ小刀さんはおやす誰かいるのか静かにして酒が届けられぬぞ動き続けて体を温めないと向かっている けだもったいないなこれには誰も抵抗刀を休ませておこう身を低くした方がよかろう 人しよう地面が滑りやすくなっておる影様に使えるものどもと考えるか影様って誰影なのそれが名前だ 人々を戦慄させ上様への誠意を破壊せんとするものだ用心してくれすぐに戦うことになるやもしれぬはいお侍さん後で取り戻すとするかはああそれで大丈夫だ待つのって退屈 裏切そこにいよう狐が狩り中よ雪の中じゃ遊べないでしょ木は熟した素敵なメロディー ダメよ猫の手寒い場所だおとりは設置したなんだ一杯どうだ友よ立ち我らの足跡は隠れていよう 止まらない方がいいだろう行かないの我が命慎重上様に捧げようぞ静 ね滑り込めるこの仕事を自然にこなせるのだいつも盗みをしていたのか一人だったのずっとねそれで誰かが来て物の見方を教えてくれたの物が盗んでって言ってるんだよダメかなどのようにそうなったかは気にはせぬ大切なのはその才能をどう使うかであろう 小刀さん誰の足跡だ起きてよ、忍耐あるのみだうわ寒い楽しいわね侍は寒さに我々を止められないこそこそ しあ静かにして早く動くのよ今行くわ狐が狩り中よそう静かにね りに隠れているのは分かっている行くわ私にもらってほしいって罠さん 起きてね雲の巣に足を踏み入れるってね足跡裏切り者ね、うん、誰のだろう見つけてやるからなうまくいったわできるわよ誰もいらないんでしょ はどうなっている終わらせるようにさしし蛇みたいに巻いてるわふふふ嫌なサプライズでしょ抜き足あれはなんだ我ながら変 いるのは分かってるんだ鳥の声あそこまで行けないなもらうわねゆっくりと 奴を信じられるのか、さらに注文をするのが良いだろうなんだこんなとこに足跡が任務を全うせねばメロディー行くわよ何か見えるぞ誰か侵入したのか確認することもないな こそこそ気を散らしちゃいかん茂みなんかカモフラージュにならないぞ見つけてやるから簡単ね静かにね つらら侍の頭の上に落ちたがってるみたいこの音は紛らわしい風だ今なんでも風かって小刀はダメよ は持ってるわ急いでお侍さんが心配する前に門を開けなきゃふっ滑るわ準備はどうなっているこそこそ殺しちゃふっ <laughs> ネズミの歯いきなり襲われたんだ てこい動き続けて体を温めないと我ながら上出来準備はどうなっている満足小刀すこれで倒れるわよ見事だ隼人殿がお主に可能性を見出したわけもわかるありがとうでは共に次の手について話し合おう 死ぬにはちょうどいい日かもしれん忍耐だ失敗はせぬ任務のためだよし今日は風が池の中を前 上様のためにああ酒だもったいないなこれには誰も抵抗できまいああ奴が瓶を持って塔の柱など我が刀の敵ではないこの作戦がうまくいけば役人は見張りを送ってくるはず止まらない方がいい 物音を立てずに動こううん足跡裏切り者ね静かにして はどうなっている手配いたします拙者の役目は明確だ失敗はせぬ仕掛けはいくわよく狙った一刀はこの舞台も知恵と倒れるたくましいお侍さん打ち込む箇所を知るのみで十分だ 誰かいるのかここ簡単ねああこれが良い嫌な風ねちゃんと動くわね雲の巣に足を踏み入れるって、ね、共に戦うから強くなれる何が起きておる 行けみんなで調べろこれはしばらく忙しくなりそうだ気をつけてユキ殿はい書類を盗む姿を見られない悪い男は傷つけないそこにいようおとりだおとりは設置した準備いっぱい移動だ友よ 後で取り戻すとするか素敵なメロディー何いるのかなんだ今どうさしい風だろうなんでもないぞ鳥の声狐が狩り中よ分かっている私にもらってほしいって ヒゲが凍っておる足跡をどうにかするべきそうだねゆっくりととても困る問題だ満足いたそう静かにね 理はどうなっている満足いただけるかと急いで出るのよよくやったユキ殿では急いで馬車へと向かおう危険から解放してくれる